Dinosaur ni <clears throat> binatang-binatang yang ada sebelum eh pada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dia kata binatang ni yang menghuni dunia ni bersama dengan jin. Nah, bila diturunkan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah lupuskan dinosaur ni. Jadi bila nak sesuaikan dengan kehidupan manusia kita nak isai cek, maka Tuhan hapuskan.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 Oh, ayo guys, silahkan ya komen di bawah guys ya. <laughs> Tapi agar lebih jelas dan tidak istilahnya buntu otak kita, maka mari kita dengarkan kajian ataupun kuliah daripada Ustadz Azhar Idrus berikut ini. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go! Benarkah binatang seperti dinosaur wujud zaman dulu? Kerana benar pada zaman Nabi apa binatang ini wujud? Dinosaur tidak ada sebarang hak hidup lekat sampai leni. Melainkan tulang-tulang. Betul tak? Betul, Orang jumpa tulang dalam tanah besar-besar bila dia susu jadi natangso. Jadi bila ada tulang lening, dulu ada tak menyatang? Ada tak? Ainul yakin tengok dah tulang. Dinosaur ni <clears throat> binatang-binatang yang ada sebelum eh pada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Ah. Menurut ulama-ulama moden di antaranya Syekh Jauhari disebut dalam kitabnya Tafsir Jauhari. Tafsir Jauhari ni tafsir moden lah. 200 tahun lepas. Dak moden dah lah, eh, kediang lah. Ha? ha dia banyak sebut ha saing, ha bakteria, ha gunung berapi, ha binatang-binatang. Nak. Ha. Dia kata binatang ni yang menghuni dunia ni bersama dengan jin. Nah, bila diturunkan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah lupuskan dinosaur ni. Kerana oh. ini tak sesuai dengan saiz manusia yang menjadi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Faham? Eh, oh. maka Tuhan matikan binasa-binatang besar tinggal kaki orang jumpa ni dalam tanah dalam batu. Ha tu sungguh tu. Natang sungguh tu tinggal tulang Dah kalau tulang ada, mesti ada isi. Betul. Bahkan hak zaman dulu tulang dah, tulang dah jalan. Tak. Nah, mana dulu ada isi lah. Cuma isi kulit dia tu orang putihnya reka je lah. Nah, dia masuklah komputer dengan tulang gini, orang Sabahnya guana muka. Dia buat lah. Ha, belum tentu tu, Jangan percaya sangat. Tapi kalau tulang tu betul. Kalau rupa tu mungkin. Nah, ha, mungkin saja. Ah. Dia apa Tuhan lagi mafuh pula? Ah, lebih kata Tuhan ni Rabbil Alami yang bijak takbir adang. Jadi bila nak sesuaikan dengan kehidupan manusia kita nak isai cek. Jin mana? Jin padang dengan dia. Jin besar. Nak? Ha. Maka Tuhan hapuskan. Neh. Cara mana hapus dinosaur? Mati wallahu a'lam. Pakar-pakar sains dia kata gunung berapi berlaku. Ah. Ada hak kata ribut yang menyebabkan banjir mampu habis waktu pelawak belaka tak ada nah belaka yang kita yakin Allah lebih bijak dimatikan dinosaur-dinosaur nak kemudian diganti dengan binatang hak ada sekarang sesuai dengan saiz kita tu pun Allah kita ngeriman dengan kita Allah kita lagi betul dah rimah dulu besar surah pala pala saja <laughs> tubuh dah asuk lagi Allah ada ustaz khabar Tak boleh hias gambar-gambar keluarga di dinding rumah Tak boleh ha. Pendapat saya pula ha, Dengar, faham dulu Saya tak boleh beri pendapat Yang boleh beri pendapat Pukoha, ahli pekoh Yang mu'tabar ha. Mujtahid ne, ha, Kita bukan mufti pun Kita ustaz aja Orang kampung aja Cuma terjemahkan kita kita Arab Tolong terjemah kabur ke orang kampung Faham? ha, jadi kita tak boleh beri pendapat yang kita mengajar bukan pendapat kita neh semua tu kau-kau pukah, ya. neh dalam kita kita fatwa kita hadis kita kita fiqh kita hanya tolong jawab saja himpunan jawapan-jawapan ulama belaka jadi kita tak boleh beri pendapat cuma boleh jawab jawab tu bukan pendapat kita pendapat ulama-ulama jumhur ulama memang benar melarang menggantung gambar-gambar bernyawa sebagai hiasan rumah ini pandangan yang paling kuat. Kerana hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suwarun wa fi riwayatin wala suratun wala junubun au kama qala. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing bela dalam rumah. Kalau nak bela, bela belakang-belakang. Jangan dalam rumah malaikat tak masuk. Yang kedua, surah ada gambar ataupun ada patung-patung. Cuma masalah gambar bernyawa berlaku khilaf patung jenis patung beli kat Bali apa semua memang haram. Apa masalah gambar bersanding, gambar combo ada khilaf. Tengah ulama kata tak boleh, tengah ulama kata boleh. Nampak tak? Neh, ha, jadi yang terbaiknya al-khuruju minal khilafi mustahab. Sunat kita keluar daripada khilaf ulama, ambil yang tak boleh lah. Gambar-gambar kita hak lah jenis bersanding nikah apa semua letak dalam custom album. Orang raya mari jalan tunjuk muka kita. Apa salahnya? nyeduk situ nawak benda bukan lawa ngak muka kita <laughs> ha, dok neh orang masuk nak pergi rumah dia gambar bersanding duk pala pitu <laughs> ha, dok neh <laughs> berat menandang tu tak payahlah dia ni boleh bola internet orang-orang mari berjalan di rumah ha, mana ke gambar kahwin dulu nak tengok ha, ke internet Pak, dia boleh gerak siung siung siung gambar bersanding gambar kukunya ada belaka ha, dok ha, tapi tu yang terbaik tapi kalau ada juga letak dalam tu jangan siapa nak balah kerana pihi khilaf pun Betul. ada khilaf lagi hak kita ngajar tu hak kerah tu ambil pasal takdib nak lebih kuat supaya kita ini nak ha, gitulah nak jadi perhiasan rumah selain pada gambar nyawa terbaik boleh kalau kalau kita gambar pemandangan boleh tak ada usah tak ada ulama larang pun yang larang hak nyawa tadi ha. Ah. Eh? Banyak benda. Gambar waterfall, air terjun boleh. Gambar bukit, gambar gunung, gambar laut, gambar patah, gambar pokok nyor, pokok pokok pokok benda. Pokok benda, pokok jambu, pokok naga boleh belaka. Orang oh, laki-laki minat kereta, motor, steering, wing, keren. Tak ada masalah. Nak, apa minat benda? Minat barang-barang bunga-bunga, gambar bunga tak ada masalah. Gambar kukunya, gambar mesin, buruh gigi tak ada masalah belaka. Neh? Ha yang gambar-gambar kita sandi-sandi yang pun semua nikah-nikah tu bubuh dalam album sipang tak orang mari jalan nak tengok tunjuk neh ha comel pun comel dalam semayang pun kalau hak nabi tak baca ada boleh baca tak usah kata luar semayang tahu tak tu kita tak baca Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallah bukratan wa asila Wajah wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi bidzalika umirtu wa ana minal muslimin itu bukan sah nabi macam, tau tak ngaji kita buka kitab kita hadi, buka kita imam syafi'i al-um buka kita hawi kabir ah oh kita kita bahasa Dak mana Nabi baca wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal ard. Patu Nabi baca doa iftitah. Dah Allah berkabira Nabi dah baca dah wani masyfi'i kata sunat baca. Ha patu kena belajar. Ha. Ha. Hak tu Ibnu Umar dia cerita aku semayang bersama dengan Rasulullah Tiba-tiba aku dengar seorang laki-laki baca Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kasira Wasubhanallahi Bukratan Wa Asila Lain Nabi wajah tuat Yalillahi Selalu mana? Maka lepas semayang Nabi tanya siapa tadi yang baca Allahu Akbar Kabira Padahal aku tak baca Laki-laki itu kata saya ya Rasulullah maka mu akan dapat habuan di dalam syurga nanti Nabi kata gitu balasan mu baca ayat tadi eh oh aku dah baca tu Allah barakabira tu mu pergi baca tadi mu akan dibawa ke dalam syurga faham lagi Nabi marah ke Nabi kata molek maka Ibn Umar kata lepas pada peristiwa tu aku tak pernah tinggal baca sahabat kemati Imam Syafi'i ambil sebagai sunat ditambah sebelum doa iftitah Hak Nabi bermula dengan wajah tu Itu orang ngaji Faham? Ha. Mari kita Tak boleh Bina Tak boleh Tak boleh Lepuk wisuti Biar nyembah lah. Ibn Umar tu Abdullah bin Umar tu kata, Aku tak pernah tinggal sampai ke mati Bukan Abdullah kau tiap tu Abdullah bin Umar Ali Pekah sahabat Yang boleh memberi patwa Faham? Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke okay guys, sudah selesai kuliah daripada Ustadz Azhar Idrus ya. Yang mana di situ tentang dinosaurus ya dan juga bisa dikatakan yang selanjutnya yaitu hukum gantung gambar keluarga dan selanjutnya lagi adalah bacaan sholat iftitah seperti itu dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan daripada Ustadz Azhar Idrus nah berkenaan dengan dinosaurus lagi ya guys ya bahwasannya disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus tadi itu memang wujud ya seperti itu karena kenapa ada tulang belulang yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan kalau memang ada tulang pasti ada badannya, ada dagingnya ya kan. Tidak mungkin istilahnya ada tulang tapi tidak ada hewannya. Kecuali memang tidak ada penemuan seperti itu kata Ustaz Azhar Idrus. Maka di itu teman-teman sekalian mungkin bisa dikatakan kalau dinosaurus memang Allah ciptakan ya sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang penduduk bumi ya sesuai dari yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus bahwasannya Sebelum itu ada hewan-hewan besar Tapi ketika diturunkannya Nabi Adam as, Maka Allah musnahkan Bagaimana Allah musnahkan? alam bisawab Nah yang terpenting adalah kita sebagai orang muslim sebagai orang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mempercayai apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita Ya, jangan sampai istilahnya tidak mengambil pelajaran daripada apa yang Allah berikan ataupun Allah tunjukkan kepada kita. Setiap yang Allah tunjukkan kepada kita pasti ada hikmah. Setiap kejadian yang ada pada kita pasti ada hikmah. Kejadian-kejadian yang menimpa kita ini adalah ya sesuatu rencana Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak tahu indah ataupun tidak. tapi yang terpenting Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ujian dan cobaan kepada kita ya karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita ingat Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita bukan Allah Subhanahu wa taala membiarkan ya jangan berkata bahwasanya kita beriman kepada Allah lalu Allah Subhanahu wa taala membiarkan tidak, Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan Aman tu billah aku beriman kepada Allah, maka siap-siaplah menerima ujian agar supaya apa? semakin kuat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin besar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat ya guys ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus berkenaan dengan gantung gambar, ya kan? Kalau makhluk bernyawa itu tidak boleh, ya. Kalau makhluk bernyawa, Memang ada khilaf Tapi sebaiknya kita itu meninggalkan khilaf Kata Ustaz Azhar Idrus Jadi kalau istilahnya gambar air terjun Gambar kereta, gambar moto Dan lain sebagainya itu Boleh-boleh saja, sah-sah saja ya kan? Dan selanjutnya doa iftitah tadi Nah terima kasih buat teman-teman semua Semoga bermanfaat Semoga menambah ilmu dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan juga kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih apabila ada salah salah kata mohon dimaafkan.